জ্যোতিদীপ বৈশ্য আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এটা বিশেষ খবৰ আৰু এটা বিশেষ বাতৰি লৈ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আজি সংবাদ মেলত বা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰিছে যে কাইলৈ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত অভিযান চলিব বিশেষকৈ বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল মৌলানা কাজী জোনাব নাইবা পূজাৰীয়ে সহায় কৰিছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ মৌলানা কাজী জোনাব তথা পূজাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ বাবে কাৰাগাৰ সাজু কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কি কথা কৈছে সেয়া আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত সেই খবৰ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই বিষয়টোক লৈ কিভাৱে বাল্য বিবাহ আপোনাৰ অঞ্চলত হৈছে নেকি সেই কথাও জনাব জনাব পাৰে আৰু চৰকাৰৰ কঠোৰ পদক্ষেপক লৈ আপোনালোকে কি ভাবে আমাক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব মৌলানা কাজী জোনাব পূজাৰী আদিক কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব কেৱল দৰাই নহয় এই বাল্য বিবাহৰ লগত যিসকল জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে আৰক্ষীক কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰক্ষী সাজু হৈ উঠিছে কাইলৈ এই অভিযান চলিব ইতিমধ্যে এই লোকসকলৰ তালিকা জিলা ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এছ পি সকলক নিৰ্দেশ দিছে এছ পি সকলে তালিকা বনাইছে তালিকাত যাৰেই নাম আছে তেওঁলোক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বিশেষকৈ বিগত সাত বছৰত যদি কোনোবাই বাল্য বিবাহ কৰিছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ইয়াৰ বাবে কাৰাগাৰ পৰ্যন্ত সাজু কৰি ৰখা হৈছে কিয়নো হাজাৰ হাজাৰ ব্যক্তিক মাত্ৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি স্পষ্টভাৱে সংবাদমেলত কৈ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা নতুন মন্তব্য আছে এইটো পুৰণি মন্তব্য নতুন মন্তব্য এটা আছে সেই নতুন মন্তব্যটো আমি কিছু সময়ৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম আমি তেতিয়ালৈকে পুনৰবাৰ ফুল প্লেট ব্ৰেকিঙৰ সহায়ত সেই খবৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে বাল্য বিবাহ কৰোৱা জুনাব কাজী মৌলানা সকলোৰে ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সেই কথা মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে হাজাৰ হাজাৰ ব্যক্তি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিগত সাত বছৰত যিসকলে বাল্য বিবাহ কৰিছে তেওঁলোক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে এয়া এক বৃহৎ পথ অভিযান কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা জনাইছে আৰু বাল্য বিবাহৰ এইটো যিটো বিষয় য'ত আমাৰ যিসকল কিশোৰী আছে যিসকল আছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জড়িত হৈ আছে বিষয়টোক লৈ আপোনালোকে কি ভাবে সেয়া আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব পাৰে আপোনালোকৰ কমেণ্ট আমি লাইভত লোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম কিন্তু আপোনাৰ অঞ্চলতো যদি বাল্য বিবাহ হৈছে কোনোবা মৌলানা কাজী জোনাব নাইবা পূজাৰীয়ে যদি বাল্য বিবাহত সহযোগ কৰিছে তেওঁলোকো কিন্তু বিপদত পৰিব এছ পিৰ হাতত তালিকা আছে পুৱাৰে ভাগৰ পৰা অভিযান চলিব আজি চাৰি হাজাৰ গোচৰ আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ৰাতিপুৱালৈ আপোনালোকে আপডেট পাব এই চাৰি হাজাৰ হয়তো পঞ্চাছ হাজাৰ পৰ্যন্ত হৈ যাব পাৰে এটা দিনত হাজাৰ হাজাৰ ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলত দি দিয়া হ'ব বিগত সাত বছৰত যোনে বাল্য বিবাহ পাতিছে সেই দৰা জেলত জেলত যাব লাগিব নতুনকৈ যদি কোনোবাই বিয়া কৰাইছে তেওঁলোক জেলত যাব লাগিব সেই কথাও আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে আৰু কোনোবাই যদি চৈধ্য বছৰৰ তলৰ কিশোৰীক যদি বিয়া কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবেতো অতিকৈ ভয়ংকৰ কথা সেই লোকসকলক পক্সৰ আণ্ডাৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হ'ব বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ বাবে এই কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে তেওঁলোকক দণ্ডিত কৰা হ'ব পক্সো আইনৰ অধীনত তেওঁৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই কথা আজি প্ৰকাশ কৰিছে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যও আপোনালোকক কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত দেখুৱাম আমাৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আহি পৰিছে সেই মন্তব্য দেখুৱাইছোঁ তাৰ পাছত কোনখন জিলাত কিমান লোক আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব সেই তালিকা লৈ আহিম প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য শুনক ये आ, नौ दिन का अंदर पाँच हजार केस रजिस्टर हुआ है और कल तक ये संख्या शायद आठ नौ हजार पा- ये नौ दिन का अंदर 5000 केस रजिस्टर हुआ है और कल तक ये संख्या शायद आठ नौ हजार पार कर लेगा और कल से हमारा एरेस्ट वगैरह शुरू हो जाएगा पूरा कुल कल आप लोग रिपोर्टिंग कीजिए कल पूरा स्टेट भर में लोगों को पिकअप होगा पॉक्सो में डाला जाएगा it will be a massive action कल से क्लाम डाउन शुरू हो जाएगा ये पांच हजार केस का डेटा मैं सुबह को दिया हूँ कल सुबह इट विल बी रिवाइज नया डेटा आपको मिलेगा तो हम जितना लोग लास्ट सात साल का अंदर में चाइल्ड मैरिज किया है सबको हम रेट्रोस्पेक्टिव बुक करेंगे আৰু কিছুমানৰ কোৰ্টত কিছুমানৰ আহ, যিবিলাক চৈধ্যৰ ওপৰত যিখিনি বে- মানে বিয়া কৰাইছে তেওঁলোকৰ পানিচমেণ্টটো বেলেগ চৈধ্যৰ তলৰখিনি বেলেগ গতিকে কোৰ্টে কিছুমানক বিভিন্ন কাৰণত এৰিও দিব লাগিব ধৰিব লাগিব বা government will be very very strict আৰু আমাৰ মেইনলি টাৰ্গেট থাকিব যিসকল মোল্লা বা জোনা বা কাজি বা পূজাৰী যিসকলে এই মেৰেজটোত এনকাৰেজ কৰে তেওঁলোকৰ দুখন দুখন ৰেজিষ্টাৰ থাকে এখন অৰিজিনেল আৰু এখন চৰকাৰক দেখাব পৰিয়ালৰ মানুহেতো বিয়া নাপাতে যোনে বিয়া পাতে চিধা চিধি তাক সোমাই দিম আৰু বেলেগৰ লগত গৈ কিনা আমচুৱে বিৰোধিতা কৰিছে আজি আমচুৱে আটাইতকৈ বেছি চাইল্ড মেৰেজৰ এগেইনষ্টত লাগি আছিল আমচুৰটো গোটৰ অসুবিধা নাই কিন্তু ইমান দিন মই দেখিছো যে অসমৰ প্ৰায়বিলাক মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ এম এল এ এই একচনটোক ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু মোৰ লগত কাগজ আছে বৰপেটাৰ দৰে জিলাত বহু দিনৰ পৰা আমচুৱে চাইল্ড মেৰেজৰ এগেইনষ্টত কাম কৰি আছিলে যদি তেওঁলোকৰ মনটো চাফ আছিলে তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টক সমৰ্থন কৰিব আৰু যদি দেখাবৰ কাৰণে বিবৃতি দি আছিল তেতিয়া কথাটো বেলেগ আৰু কেতিয়াবাতো বিবৃতি দেখাবৰ কাৰণে দি থাকে নহয় সেইটো এটা বেলেগ হ'ব কিন্তু যদি মনৰ পৰা কৈছিলে তেতিয়াহ'লে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য শুনিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে কাইলৈ পুৱাৰ পৰা অভিযান চলিব আজি পাঁচ হাজাৰ হৈছে কাইলৈ তালিকা বৃদ্ধি পাব কোনখন জিলাত কিমান সংখ্যক লোক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব চাওক আজি নিশাৰ ভিতৰত কিছু সময়ৰ পিছত বা কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে এয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি ফেচবুক পেজলৈ লৈ গৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি পুৱাৰ ভাগতে চাৰি হাজাৰৰ কথা কৈছিল আৰু সংবাদমেলত পাঁচ হাজাৰ কথা কৈছে কিছু পৰিমাণে আমি এক্সপ'জাৰ কমাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত যদি চাই কোনখন জিলাত কিমান লোকক আজি নিশাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব চাওক গোচৰ চাওক বজালি জিলাত এশ বত্ৰিছটা গোচৰ এতিয়ালৈকে হৈছে গোচৰৰ সংখ্যা বাঢ়িব হয়তো এশ বত্ৰিশগৰাকী বা তাতোতকৈ অধিক লোক আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে বজালিত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে বাক্সাত এশ তেৱন্নগৰাকী হ'ব পাৰে বৰপেটাত একাশীটা গোচৰ আছে আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত বহু ব্যক্তি গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা আছে বিশ্বনাথত আঠান্নব্বৈ বঙাইগাঁৱত এশ তেইছ কাছাৰত পঁয়ত্ৰিছ চৰাইদেউত আঠসত্তৰ চিৰাঙত চৌৱন্ন গুৱাহাটীত এশ বিৰান্নব্বৈ দৰঙত এশ পঁচিছ ধেমাজিত এশ এক ধুবুৰীত তিনিশ সত্তৰ ডিব্ৰুগড়ত পঁয়সত্তৰ ডিমা হাছাওত চৌব্বিছ গোৱালপাৰাত এশ সাতাৱন্ন এইসমূহ হৈছে গোচৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ছাইটত দিছে আৰু এই যিসমূহ কেছ দেখিছে ইয়াৰ লগত এজন ব্যক্তি বুলিয়েই নহয় এই বিবাহৰ লগত দৰাজন জালত পৰিব সমান্তৰালভাৱে যি পূজাৰী কাজী জোনাব তেওঁলোকে বিবাহত জড়িত হৈ আছিলে তেওঁলোক জালত পৰিব আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে আজি নিশাৰ ভিতৰত অভিযান চলিব কাইলৈ পুৱা চলিব হাজাৰ হাজাৰ ব্যক্তি আপোনালোকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দেখিব তাৰ বাবে কাৰাগাৰ খালী কৰা হৈছে দ্বিতীয়খন তালিকা তালিকা চাওক গোলাঘাটত বাষষ্ঠিটা গোচৰ হাইলাকান্দিত এটা হামৰেনত পোন্ধৰটা হোজাইত দুশ পঁচপন্নটা যোৰহাটত পঁচিছটা কামৰূপত আশীটা কাৰ্বি কাৰ্বিআংলঙত এশ ছাব্বিছটা কৰিমগঞ্জত বিৰান্নব্বৈটা কোকৰাঝাৰত দুশ চাৰিটা লখিমপুৰত বত্ৰিছটা মাজুলীত চৌৰাল্লিছটা মৰিগাঁৱত দুশ চৌব্বিছটা নগাঁৱত এশ তেৰটা নলবাৰীত এশ এসত্তৰটা শদিয়াত পঁচাশীটা শিৱসাগৰত চৌৱন্নটা শোণিতপুৰত ষাঠিটা দক্ষিণ শালমৰাত এশ পঞ্চল্লিছটা তামোলপুৰত এশ দহটা তিনিচুকীয়াত তেসত্তৰটা ওদালগুৰিত দুশ পঁয়ত্ৰিছটা আৰু সৰ্বমুঠ চাৰি হাজাৰ চাৰি এইসমূহ হৈছে গোচৰৰ সংখ্যা আৰু এই চাৰি হাজাৰ গোচৰৰ লগত কিমান মানুহ জড়িত হৈ আছে সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে কাৰাগাৰ খালী কৰিবলৈ জেলসমূহ খালী কৰিবলৈ আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ তাৰ বাবে সকলো সাজি হ'ব আৰু যিসকল দৰাই বিয়া পাতিছে তেওঁলোক জালত পৰিব পৰিয়ালৰ লোকসকল বিপদত পৰিব কেৱল সিমানেই নহয় মৌলানা জোনাব কাজী পূজা বিচাৰি যিসকলে বিয়া পাতি দিছিলে তেওঁলোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব আমি পুনৰবাৰ ফুল প্লেট ব্ৰেকিঙৰ সহায়ত আপোনালোকৰ বাবে এই খবৰ লৈ আহিছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে আজি নিশাৰ ভিতৰত আৰু কাইলৈ পুৱাৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ জিলাসমূহত অভিযান চলিব আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোক যিসকল বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব তাৰ বাবে আৰক্ষীৰ এছ পিসকলক কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে তালিকা প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে আৰু এই বাতৰি দি থকাৰ সময়তো হয়তো ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জনাই আছোঁ আমি আপোনালোকক আমি বাতৰি আপোনালোকক দি আছোঁ আৰু তাৰ মাজতেই তাৰ মাজতেই এটা খবৰ আহিছে আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত যে বাতৰি দি থকাৰ সময়তে চাওক এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাম আমি পুনৰবাৰ ডেস্কলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ এই বাতৰি দি আছিলোঁ আমি কৈছোঁ যে অভিযান আৰম্ভ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ হোৱাটছআপত এটা ব্ৰেকিং আহিছে ব্ৰেকিংটো চাওক বাল্য বিবাহক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ হোৱাৰ পাছতে বটদ্ৰুৱাত পাঁচজনকৈ লোকক আটক কৰা হৈছে লাইভত বাতৰি আমি পঢ়ি আছো আমি কৈছোঁ যে আজি নিশা অভিযান চলিব পুৱা অভিযান চলিব পাঁচগৰাকীক বটদ্ৰত ইতিমধ্যে আটক কৰিছে এইকেইজন লোকে কেইবাবছৰৰ আগতে বাল্য বিবাহ সম্পন্ন কৰিছিল আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছিলে সাত বছৰৰ আগত যদি কোনোবাই বাল্য বিবাহ পাতিছে আমি জেলত ভৰাম কাৰাগাৰ খালী কৰিছোঁ আৰু এই লাইভ বাতৰি আপোনালোকে চাই থকাৰ সময়তে ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে বটদ্ৰোৱাৰ কেইবাটাও স্থানত অভিযান চলোৱা হৈছে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ সম্প্ৰীতি হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত অভিযান চলোৱা হৈছে আৰু সন্ধিয়া আটক কৰা হৈছে এইটো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে আমি আপনাৰ কৈছিল যে এই বাতৰি দি থকাৰ সময়তো এই ঘটনা সংঘটিত হব পাৰে নিশা আজি অভিযান চলিব কাইলৈ পুৱা অভিযান চলিব কাইলৈ পুৱা হয়তো আমি আপোনালোকে যেতিয়া বাতৰি পাব হঠাৎ শুনিব পাৰে ৰাজ্যত পঞ্চাছ হাজাৰ বিশ হাজাৰ দহ হাজাৰ ইমান মানুহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকক থানাত ৰখা হৈছে আৰু বহুতক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব গতিকে বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত হৈ থকা দৰা কাজী পূজাৰী নাইবা যিসকল জোনাব আছে বা আন যিসকল ব্যক্তি আছে পৰিয়ালৰ লোক তেওঁলোক যে বিপদত পৰিব সেয়া সুনিশ্চিত একশ্যন আৰম্ভ হৈ গৈছে বাতৰি দি থকাৰ সময়তে ৰাজ্য চৰকাৰে এই একশ্যন আৰম্ভ কৰিছে আমি পুনৰবাৰ ফুল প্লেট ব্ৰেকিঙৰ সহায়ত আপোনালোকক জনাই আছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যে ধাৰাবাহিকভাৱে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাৰ কথা কোৱা হৈছিলে আৰু এতিয়াও এই মুহূৰ্তটো প্ৰতিখন জিলাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতেই এক আৰক্ষী আহিছে আৰু এই এক অহাৰ লগে লগেই যথেষ্ট সংখ্যক যথেষ্ট সংখ্যক লোক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেয়া এক প্ৰকাৰৰ সুনিশ্চিত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য পুনৰবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ नौ दिन का अंदर ये नौ दिन का अंदर 5000 केस रजिस्टर हुआ है और कल तक ये संख्या शायद आठ नौ हजार पार कर लेगा और कल से हमारा अरेस्ट वगैरह शुरू हो जाएगा पूरा कुल कल आप लोग रिपोर्टिंग कीजिए कल पूरा स्टेट भर में लोगों को पिकअप होगा पॉक्सो में डाला जाएगा it will be a massive action कल से क्लाम डाउन शुरू हो जाएगा ये पांच हजार केस का डेटा मैं सुबह को दिया हूँ कल सुबह इट विल बी रिवाइज नया डेटा आपको मिलेगा तो हम जितना लोग लास्ट सात साल का अंदर में साइल मैरिज किया है सबको हम रेट्रोस्पेक्टिव बुक करेंगे আৰু কিছুমানৰ কোৰ্টত কিছুমানৰ আহ, যিবিলাক চৈধ্যৰ ওপৰত যিখিনি বে- মানে বিয়া কৰাইছে তেওঁলোকৰ পানিচমেণ্টটো বেলেগ চৈধ্যৰ তলৰখিনি বেলেগ গতিকে কোৰ্টে কিছুমানক বিভিন্ন কাৰণত এৰিও দিব লাগিব ধৰিব লাগিব বা government will be very very strict আৰু আমাৰ মেইনলি টাৰ্গেট থাকিব যিসকল মোল্লা বা জোনা বা কাজী বা পূজাৰী যিসকলে এই মেৰেজটোত এনকাৰেজ কৰে তেওঁলোকৰ দুখন দুখন ৰেজিষ্টাৰ থাকে এখন অৰিজিনেল আৰু এখন চৰকাৰক দেখাব পৰিয়ালৰ মানুহেতো বিয়া নাপাতে যোনে বিয়া পাতে চিধা চিধি তাক সোমাই দিম আৰু বেলেগৰ লগত গৈ কিনা আমচুৱে বিৰোধিতা কৰিছে আজি আমচুৱে আটাইতকৈ বেছি চাই মেৰেজৰ এগেইনষ্টত লাগি আছিল আজি আমচুৰটো গোটৰ অসুবিধা নাই কিন্তু ইমান দিন মই দেখিছোঁ যে অসমৰ প্ৰায়বিলাক মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ এম এল এ এই একশ্যনটোক ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু মোৰ লগত কাগজ আছে বৰপেটাৰ দৰে জিলাত বহু দিনৰ পৰা আমচুৱে চাইল্ড মেৰেজৰ এগেইনষ্টত কাম কৰি আছিলে যদি তেওঁলোকৰ মনটো চাফ আছিলে তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টক সমৰ্থন কৰিব আৰু যদি দেখাবৰ কাৰণে বিবৃতি দি আছিল তেতিয়া কথাটো বেলেগ আৰু কেতিয়াবাতো বিবৃতি দেখাবৰ কাৰণেও দি থাকে নহয় সেইটো এটা বেলেগ হ'ব কিন্তু যদি মনৰ পৰা কৈছিলে তেতিয়ালৈকে